penak berat ditare. Keratan berapa kok ya. Jadi ini berapa mulut-mulut. Isi anu. ngono Tapi kini anu. Daerah kon deret ngono ae. Videonan videonan kayak. Wes, jalan. Ya,

Rồi. Tao ra eh.

Thank you.